گروپی شێرزاد حەسەن بۆ بازرگانی گشتی ئەلمنیۆم. گروپی شێرزاد حەسەن بۆ یەکەمین جار بەرهەمی کینوی بۆ دیکۆراتی دەرەوەی خان و باڵەخانەکانتان خستە بازارەوە کە گونجاوە لەگەڵ ژینگەی کوردستان ئەویش ئەلەمنیۆمی تەختەیە. ئەم بەرهەمە بە ڕەنگ و قیاسی جیاواز بەردەستە و هەروەها گروپی شەرزاد حەسەن کار دەکات لە دروستکردنی دەرگا و پەنجەرەی ئەلمنیۆم و سڵاید و کەرتین واڵ و شووشەی سێ جام و شووشەی درەع. لە باشیەکانی ئەم بەرهەمە ئەوەیە، بە هیچ جۆرێک ڕەنگی تێک ناچێت و گرنتی بیست ساڵی لەگەڵدایە. تووشی داخوران و ڕزان و ژەنگ نابێت. بە ئاسانی دادەنرێت بە هەیکەلی ئاسنەوە. کاریگەری سەرما و گەرما کەم ئەکاتەوە.